いいならならならもうえすごい、えー、生まれたみんなね二、うん、人目産むんだね十ュとも二人目話してんじゃないうん、うん

자너를일년에한번좀고생해서우리가네가고생하냐나도고생하지자왔다이슈이쫄게네床のもう절개するから、俺の顧問も절개するけど。ロアン見た可愛いじゃ可愛いんねえ可愛いやろロアンのなんか娘とかさかロアンの娘ロアンの娘 <laughs> おばあちゃんになるよ 아, 로한 너 동생 하나 만들어주면 좋을 것 같지 않아? 그치 음. そういうのはちょっと思うけどね怖いね怖い怖いよかわいよ 음. 뭐 그러면 유카는 뭐 둘째 안, 안 놀래? 안 날래? <laughs> 자 출산 체험 したらいいよ순짱 でもダメだでもなしそして <laughs> 俺は出産の前の床を全部守るしさいろんな仕事するじゃん床のためにそれでチャラにはなりませんチャラチャラで床は産みたいのだから欲しいのどうしロ露伴に兄弟がいたらいいなって思うけどなんか2人遊んでる姿とか見たいけどでもやっぱりルは邪魔ンウせんのかなうん그러면둘째는 일단은 아직은 무섭다는 얘기야? 음. 음. 풀진 않는 게 쉽진 않지 애기 낳는 게 쉽진 않지 아 근데 할때 이게 애기 키울 때 이게 빨리 파박 키우는 게 좋지 않나 싶긴 해서 음. 음. 그래서 육아가 당연히 힘들겠지만 뭐 한번 탁 한번 더 이제 눈 감고 네 동생 하나 만드는 건 아, 많네 많네 어 많이 <laughs> 육아 우리 둘째 낳을 내 얘기 들었니? <laughs> 어디 연변이니? <laughs> 둘째 날까 우리 한번 나볼까 둘째? 니가 나라 나라 나라 일요일 간갈 전에 자, わかりました. 체험します. 체험 전. 공공 긴나이けど. 공? <laughs> 잠깐 가야 構じゃあ今のところはじゃないってことだね欲しいっちゃ欲しいけど欲しいけどだしでも無理何今のなんかこっからの景色が結構重い結構重くてあの俺が想像したやつができないなんかパッてもともとはパッてくるけどさなん トシはさ様子見てみるまあ正直俺も怖いよ2人になるのも怖いしゆかがまたあんなぐちゃぐちゃの昔の床に戻るのも正直怖いよ、うん、うん、考えてみましょうまあ来年まではねゆっくりちょっと、うんうん、まああれだったら寝る時俺一人でやるよ <laughs> 寝る時肛門切るよ <laughs> 寝る時肛門切るんだまあいいかもね 顧問ぐらいはあげるぞまた撮ってたの本当のゆかの性格とトゥーチェはどうしようか正直こちらの周りとかもうみんなをしてきますよ早く2人目産んだ方がええでとかこの間産んだけどね この間もだけどなんていうかもうもうだってさ友達はもうああそうだね友達夫婦とか確かにもうもう準備してるからさだからうちらも一緒にやった方がいいかどうかわかんないんですよ正直長い期間置いちゃうとそれがもっとしんどいのか、うんうん、連続で産むのがしんどいのかなんかどうなのかわかんないからね難しいところだよね今2人目のいるあの先輩たちら見てる方ぜひコメントとかそうだねどうどうか教えてほしいな、うん まあ、いつもこんな感じですよ優しくて、まあ、たまにピンタンされたりなのでこれからも応援よろしくお願いしますはいよろしくお願いします次の動画で会いましょういいやならなら